El més apassionant de Podem és que, front la situació de precarietat que vivim la ciutadania, nosaltres ens alcem amb il·lusió, honradesa i dedicació per revertir aquesta situació.